हेलो गाइस मैं हूं दीपक मीना और आपके लिए लेके आया हूं फिर से एक नई वीडियो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना तो गाइस चलते हैं अगली लोकेशन पर हेलो गाइस अभी तक मैंने यूट्यूब पे अपने पांच व्लॉग वीडियो बना दिए है और एक भी वीडियो में अपने परिवार के बारे में नहीं बताया तो गाइस अब बात करेंगे इस वीडियो में अपने परिवार के बारे में तो गाइस चलते हैं अगली लोकेशन पर हेलो गाइस हम हमारे परिवार में कुल 11 सदस्य हैं चलते हैं अगले लोकेशन पर हेलो गाइस मेरे मम्मी पापा और हम दो भाई हमारे पांच बहनें और एक मेरे भाई का लड़का और एक मेरी भौजाई जी तो गाइस वीडियो को अगली लोकेशन से ले चलते हैं I don't understand I'm doing the best that I can right now But it's never enough I'm not even ready hello guys जिनमें से फर्स्ट नंबर पर मेरे भाई की शादी हुई थी अब चलते हैं अगली लोकेशन पर तो हेलो गाइस मेरी पांच बहनों में से तीन बहनों की शादी हो चुकी है और चलते हैं गाइस अगली लोकेशन पे By myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not I'm not able to slow down now And I'm so sorry but I'm not able to second I'm slow, got blurry vision I fall into a trap that I made by myself Oh, and I always do hello guys अभी फिलहाल टाइम हम हमारे घर में कुल आठ सदस्य हैं तो गाइस चलते हैं अगली लोकेशन पर I don't understand I'm doing the best that I can right now But it's never enough I'm not here hi guys video कैसी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों वीडियो में अभी भी बनाना शुरू किए है तो कोई गलती हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में